Компания СКБЭП более 22 лет занимается разработкой и производством приборов безразборного контроля высоковольтных выключателей и трансформаторов. Многие пользователи наших приборов просят нас рассказать об основных отличиях миллиометров Мика-7 со стандартным и расширенным ПО в сравнении с Мика-8. Поэтому представляем вашему вниманию экскурс по наиболее важным, отличительным и общим особенностям, которые весьма значимы для специалистов энергетики. Приборы нашего производства имеют широкую область применения – они позволяют диагностировать трансформаторы, в том числе с РПН, также электродвигатели, электромагниты, кабели и другие цепи, содержащие индуктивность, а также электрическое сопротивление в безиндуктивных цепях. Можно также производить тестирование контактных соединений и кабелей. К тому же большим плюсом Мика 8 является возможность безразборной диагностики работы устройств РПН. Особенности приборов. Мика 7 изначально находится под управлением базовой версии программного обеспечения, но каждый имеет право активировать расширенную версию программного обеспечения, которая поставляется в виде определенного кода активации. Для предварительного знакомства с расширенными функциями Mica 7 разработчики компании запрограммировали прибор на демо-режим расширенной версии, срок действия которого составляет 24 часа рабочего времени. При учете того, что в среднем одно измерение составляет около 10 минут, Соответственно, после завершения данного времени доступ к расширенным функциям закроется и прибор перейдет в базовый режим. Можно с уверенностью утверждать, что Мика 8 это один из уникальных миллиометров с функцией безразборной диагностики РПН, которая позволяет не только отбраковывать по критерию исправен и неисправен, но и зачастую указывать характер дефекта, что как минимум дает возможность исключить ненужные вскрытия, а также значительно экономить финансовые и человеческие ресурсы. Безразборная диагностика устройств РПН – это, пожалуй, основная особенность Мика 8. Для проведения проверки РПН в Мика 8 используется метод ДРМ, позволяющий узнать состояние устройства РПН без снятия крышки бака и слива масла. Выделив особенности миллиметров, определим их сходство. Во-первых, это автоматизация процесса измерения и его остановки, то есть автоматическое определение режима задания необходимого измерительного тока, а также при режиме автоматической остановки пользователю не нужно самостоятельно выбирать момент завершения измерения. Прибор автоматически определяет момент э, установления сопротивления и останавливает измерение. Определение работоспособности трансформатора, вплоть до оперативного обнаружения неисправной обмотки – путем автоматического расчета от относительных отклонений, сопротивлений обмоток между собой. Пересчета сопротивлений линейных обмоток, соединенных по схеме треугольник или звезда, в сопротивление фазных обмоток. А также пересчет электрического сопротивления обмотки, измеренного при текущей температуре, в электрическое сопротивление при паспортной температуре с учетом материала обмотки. Автоматический расчет отклонений, измеренных и приведенных к паспортной температуре – электрического сопротивления обмоток относительно паспортных значений сопротивления. Автоматическое вычисление температуры обмотки по ее измеренному и паспортному значению электрического сопротивления и паспортной температуре. А также возможность сохранять результаты измерения на компьютере и в приборе, а также управлять миллиометрами с помощью компьютера. Исходя из данных этой таблицы, мы видим, что Мика 8 изначально более функциональный прибор – так как все возможности расширенного программного обеспечения Мика 7 изначально находятся в программном обеспечении Мика 8. Этот миллиометр более профессиональный в плане управления, а значит он имеет ряд отличительных особенностей. Как уже говорил ранее, функция безразборной проверки и диагностики состояния устройств RPN – это одно из основных отличий Мика 8 от Мика 7, которое позволяет проводить экспресс-диагностику состояния устройств РПН практически при любых погодных условиях – строить оценочные диаграммы работы контакторов непосредственно на приборе и не вскрывая бак РПН, проводить анализ графиков измеряемого объекта непосредственно на приборе, а также определять место проблемы в РПН, например, обнаружение обрыва токоограничивающих резисторов или плохой контакт избирателя. Но данная функция не единственное отличие МИКа-8 от МИКа-7. У МИКа-8 есть ряд других функциональных преимуществ, которые весьма удобны и значимы для специалистов энергетики, во-первых, это возможность компенсации погрешности от внешней термоЭДС и возможность подключения выносных потенциальных контактов. Говоря о технических параметрах приборов, то основных отличий два. Первое – это способ управления. У мика 7 с расширенной версией и мика 8 есть возможность работы через компьютер посредством USB кабеля. У мика 7 в базовой версии управление только от прибора. Второе отличие – это представленные дисплеи. У Mica 7 четырехстрочный монохромный дисплей, на котором самое простое меню управления. У Mica 8 большой цветной дисплей для отображения прямого анализа графиков, меню управления более продвинутое и профессиональное. Для создания полноценного представления в миллиометрах Mica 7 и Mica 8 рекомендуем вам посмотреть видеообзор о сравнении Mica с аналогами. Все вопросы вы можете задать по телефону или по почте, контакты на ваших экранах.